प्यारे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मोबाइल पे हिंदी में लिख सकते हो देखिए जितने भी ये स्मार्टफोन है इसमें हिंदी लिखना बहुत ही आसान है देखो सबसे पहले कीबोर्ड लेके आइए मतलब गूगल पे हमने लगाया अब ये कोने वाला बटन है कोमे का इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए ये सेटिंग पे पहुंच गए सेटिंग आ गई यहाँ से देखिए आपको दिखाई देगा आ गई सेटिंग ये सेटिंग के ऊपर हमने दबा दिया अब हम अंदर पहुंच गए हैं यूज सिस्टम लैंग्वेज को हटा दीजिए अब अंदर से एक लैंग्वेज है हिंदी इसको ओके कर दीजिए अब बैक चले जाइए ठीक अब ये इंग्लिश भाषा है ना इस बटन दबा दीजिए ये हिंदी हो गई है यहाँ लिखते हैं हम विनोद विनोद कुमार कुमार अब इसको सर्च मारते हैं दोस्तों इस तरह से आप हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कीबोर्ड जाना है उसकी सेटिंग में जाके हिंदी को सिलेक्ट करना ही करना है तभी आप हिंदी में लिख पाओगे जैसे विनोद कुमार शुक्ला है बहुत सारे हिंदी के हैं ओके तो इस तरह से आप लिख सकते हो हिंदी में विनोद कुमार मेरा नाम है मेरा mera No. Hey. Okay thank you very much